ацетилендин алынышы лабораторияда ацетиленди алуу үчүн кальцийдин карбидин пайдаланышат вюрц колбасына бир аз кальцийдин карбидин салабыз колба кандай турганына көңүл бургула эгерде колба тигинен турса аны кальцийдин карбиди сындырышы мүмкүн кальцийдин карбидинин суу менен реакциясы өтө борондуу жүрөт ошондуктан биз бирдин үч катышындагы күкүрт кислотасынын суудагы эритмесин колдонобуз бул учурда кальцийдин карбидинин бөлүкчөлөрү кальцийдин сульфаты менен капталат кальцийдин карбидинин суу менен ылдам кошулуусунун алдын алат суу кальцийдин карбидине сульфаттардын тешиктери аркылуу өтөт ошондуктан ацетилендин алынышы жай жүрдү ацетилен ава менен кошулганда жарылгыч аралашмаларды пайда кылат аны менен эксперимент жүргүзүү үчүн алдын ала чогултуп алып идиште сактоого болбойт ацетилендин касиеттерин үйрөнүүдө аны ар бир тажрыйбада жаңы алып туруу керек